大家现在要准备出门，出门做什么呢？就是要去遛狗喽。就是在这边呢，有一个很特别的工作，那就是专业的狗保姆啦。 跟他去附近的公园去散。步。那透过这个 Man t o n 的个 A P P 啊，可会跟一些动物，他们的饲主去联络。没人之后呢，就可以去帮他们遛狗，或者照顾他们的动物。终于到达。 咻！好乖呀，这么快就回来了。